¡Hola! Hola de nuevo, renazco otra vez desde las cenizas y esta vez estoy muy feliz de hacerlo porque les vengo a compartir algo que últimamente ha sido mi obsesión total, obsesión total. Yo sé que mis amigos van a estar algo así como que, ay no, Marina, otra vez, no, ya no más, ya no más, pero háganle huevos. Hoy les vengo a hablar de el último libro de Cassandra Clare, Late Midnight. ¡Yeah! fueron casi dos años de espera por este libro y pues creo que me puse un poco insoportable conforme llegaba la fecha y mis redes sociales son testigos. <laughs> Pero finalmente llegó y aquí está, y aquí estuvo y lo compré en digital y todavía lo compré en físico y leí entre días. <laughs> Así que el día de hoy vengo a hablarles sobre 5 cosas que tienen que saber de Lady Midnight por si les interesa leerlo. Número 1. Lady Midnight lo publicado el 8 de marzo último solamente en inglés. Lo pueden encontrar en Amazon. Y aquí en Guatemala solo está en Sofos bajo pedido, pero tarda entre 3 a 6 semanas. Así que creo que es siendo mejor opción comprar por Amazon. Aunque puede que salga un poco más caro. Si todavía logran cachar de las primeras ediciones, van a encontrar que su libro va a venir con esto. Miren qué lindo. Esto es un sello especial que hicieron porque la autora obviamente no podía firmar 400 mil libros en la primera edición, que eso fue el tiraje de la primera edición. Así que decidieron hacer un sello con su firma y un adorno ahí, bonito. Esto en unos años va a valer mucho. Dos. La protagonista de esta saga es Emma Carstairs. Carstairs? Carstairs? Carstairs. Ella es una cazadora de sombras, o sea, es un guerrero que es mitad humano, mitad ángel y que se encarga de mantener a los demonios en línea para así proteger a los humanos y a los subterráneos que son los vampiros, los hombres lobos y los warlocks. Mm, las hadas también, pero en esta saga eh, hay un poco de problemas con las hadas. Emma está tratando de averiguar quién asesinó a sus padres hace 5 años y para eso está usando la ayuda de Julian Blackthorne, que es su parabatay. ¿Su para qué? Su parabatai. Un parabatai es un compañero de lucha con el que compartes un lazo muy, muy, muy, muy fuerte. Más importante que tu familia, que tu enamorado o que tu mejor amigo. Todo eso junto. Suena muy lindo. Pero hay una trampa. Los parabatai tienen terminantemente prohibido enamorarse uno del otro. ¡Diablos! Sería una lástima que alguien tratara de romper las reglas. 3. El libro tiene 668 páginas de puro amor, sufrimiento. El final, la última línea es como un gran OMG ¡Oh, y simplemente es genial. Es de esos libros que te atrapan y no te sueltan y te rastrean. Algo así como Las olas del mar. Cuatro. Cassandra Clare ha escrito nueve libros. Nueve libros. Una saga principal de seis libros y otros tres que son una precuela. Aparte de eso, tiene dos libros extras. Uno que solo está en digital por ahora y otro que ya fue publicado. Magnus. No es necesario leer los nueve para entender Lady Midnight, pero pero, pero, pero, pero, pero creo que se disfruta mucho más si ya se conoce las otras historias que hay en las otras sagas. Hay pedazos de historias con personajes que uno entiende solo si ya leyó los otros nueve libros. Yo no recomendaría empezar a conocer el mundo de Cazadores de Sombras con Lady Midnight. Si quieren empezar a conocerlo, mejor empiecen con Ciudad de Hueso. Créanme, me lo van a agradecer. 5 Existe una playlist. La música es algo importante para el proceso creativo de Cassandra Clare, así que casi siempre cuando va a publicar un libro, publica una lista de canciones que le ayudaron a desarrollar ciertos personajes o que le hacen pensar en ciertos personajes. Y pues existe uno de Lady Midnight, la verdad es que sirve muy bien para cuando uno está leyendo el libro o cuando uno después termina el libro y escucha la playlist, es como que <laughs> ¡Oh, los feels! los feels! por Dios! Así que si quieren echarle un vistazo, y no sé, tal vez les gustaba ese tipo de música. Dejaré el link más abajo en el tuplitum. Ok, y esas son las 5 cosas que necesitan saber de Lady Midnight si desean leerlo. Ya les digo, si ya conocen Cazadores de Sombras, Lady Midnight ah, superado todas mis expectativas. <clears throat> Más adelante trataré de hacer un video donde hable de spoilers porque no no puedo hablar de spoilers, no les puedo de la historia. Y pues trataré de hablar de otros tipos de saga que he leído últimamente y como pueden ver tengo bastante de qué hablar. Eso es todo, hasta la próxima y no se pierdan, yo trataré de, de no perderme más. <laughs> Adiós.